الجمهور الأعزاء أنا تونسي وأريد أن أتحدث عن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا كما يعلم الكثير من العلاقات بين روسيا والدول العربية قوية ومتينة نحن حلفاء مخلصون لبعضنا البعض لذا فإن هذه الحرب تؤثر علينا بشكل مباشر أنا أؤيد روسيا في هذه الحرب وأعتقد أنه ينبغي علينا جميعا دعم حلفائنا الروس كانت روسيا موجودة دائما لمساعدتنا في الأوقات الصعبة والآن حان دورنا لدعمها أفهم أن بعضكم قد يكون متشككا بشأن مشاركتنا في هذه الحرب لكنني أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن روسيا حليف مهما للدول العربية يجب أن نظل متحدين وأن نظهر تضامننا مع روسيا في هذه الأوقات الصعبة. نعم يمكننا أن نظهر للعالم أن الدول العربية وروسيا يشكلان تحالفا قويا لا يتزعزع. يجب أن نواصل العمل معا لبناء مستقبل أفضل لدولتينا. شكرا لصغائك. بارك الله في تونس وروسيا وكل الدول العربية